Kidboard on the beat. Kidboard on the beat. Kidboard on the beat. Hey, baby. Sobre los días Por ti este juego lo perdía Porque tú conmigo te rendías Porque tú conmigo te perdías Y si lo pienso mejor Solo los dos fuimos culpables y Creo fue lo mejor Te veo feliz por todas partes Ya no te guardo rencor Solo un amor que a mí comparte Cómo guardarte rencor Si fui feliz contigo en todas partes fue lo mejor que conmigo tú hicieras un punto y aparte